bantwana bam zingaphi ezi dots njengoba umntu ezibona nje zintlanu yes ngawaphi amanani awenza u-five uzintlanu mos ngu-five ngawaphi amanani awenza u-five ntombi very good ngo-three no-two enzo very good ngu-five no-zero very good ngu-four no-one nangoku amanana wenza u-five masithathe eli ikhadi masikhangele uba zingaphi eziya idots eva zingaphi ezi dots zilithoba ziyi-nine andithi khandixelele ke ngoku ngawaphi amanani awenza i-nine and well done eight no one sisi u-nine no zero very good efa ngu-two nabani ngu-two nabani ngu-one no-eight very good ngu-five no-four well done bantwana bam mamela ke sawuphinda senza amanye amanani ke ngoku thank you very much enkosi